İnşallah ህይወት ፍቅር ብቻ ይሁን አላህን ብሎት ፍቅር ብቻ ይሁን አላህን ብሎት ማሻላ በሉት እስኪ ስታዩ ባረከላ በሉት እስኪ ስታዩ ጀማሪ ነው እሱ ለትዳር ይሆን ዘላቂ አድርገ እባክሽም ወደ ደስታ እንጂ የትዳር ኑሮ በትዕግስት ልመቺ። አይዞች ሙሽሪት እንሸኝ ሂጂ፣ አይዞች ሙሽሪት እንሸኝ ሂጂ። አላህ እንዳዘዘሽ ታዛዥ ነሽ ለሱ አንተን ፍቅር ስጣ ታሳነሰ ከሱ እሷን ያገኛት ፈቅዶልን እሱ የትም አትደርስም ካስፈለጥካት ካትከሱ! የትም አትደርስም ካስፈለጥካት ከሱ ማሻ ወዳጁ ነው እሱ በዱንያም ባሄራ ጃነማልለት በራሱ ለኩራ አንቺን ባልሽን አታብልጭ ከሱ መመለሻም የለም ካልሆነ ወደሱ መመለሻም የለም ካልሆነ ወደሱ ዛሬ ነው ቀኑ የኛማ ሙሽራ ደስታን የሚያይበት በትዳር ሊኮራ አቤት ይውት እስኪ ደስ ሲልበት ሙሽራው ዛሬ ነው ቀኑ የኛማ ሙሽራ ደስታን የማይበት በትዳር ሊኮራ አቤት ይዩት እስኪ ደስ ሲልበት ሙሽራውን ይዞ ይኸው አብሯት ሙሽራውን ይዞ ይኸው አብሯት ማሻላ በሉ ፈጣሪ ዘላቂ አድርገው እስከ ደከሞን ማሻአላህ